首先，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是五福喜神日，在当天同时也会逢到的是小空王，所以我们要利用在这一天来帮助我们滞留财，让我们的荷包里面的钱不会长四只脚，莫名其妙的流失掉了。如果你是属于没有办法存下钱的朋友，请务必要在礼拜一当天呢。 将你手边的钱，把它存到你的账户里面。尽可能呢，如果你手边有五个账号的话，在当天呢就把它存到五个账号里面。花一点时间，慢慢的做这个动作，就可以把这个五福呢的钱纳到我们的口袋里面。那这个钱呢，至少要在五天里面不要有所动用哦。 也就是你所存进去的这个钱，尽量在五天内不要让在账号的余额是低于这笔钱的，这样子才能够有达到这样的一个效果。荧幕前的朋友有没有记住了？请记得要用上这个保住你的钱财的小妙方。再让我们来看一下，在礼拜二的部分，我们会逢到的是一元三降的日子，在当天呢，同时也是非常适合。 刚搬家的朋友安床，如果您有要开业或者是呃准备开张的话，也是非常适合在当天做开市的。当天也同时非常适合将你手边的零钱呢做这个随手捐，来帮自己做补运的部分，同时也可以为自己增添一点福德哦。礼拜三的部分呢，我们会逢到的是十灵日。什么是十灵日呢？ 在当天出生的孩子呢，是特别的有灵性的，而且非常的会洞悉跟察言观色，而且在领悟力呢也会非常的高。所以呢，通常在这一天出生的孩子啊，呃，我们会建议少吃牛肉啊，那尤其如果又是在内内地的，呃，或特定国家的，哈，连狗肉都尽量不要碰，好，那这个呢是属于一个。 比较特别的日子来跟大家分享一下。如果您刚好是这一天出生的朋友，那老师也要奉劝你，记得少吃牛肉。对你来讲的话，可以让你的直觉会更加的灵感，好，这方面都会，呃，更提高一些哦。再来就是礼拜四的部分了。礼拜四的部分呢，逢的是我们的董公选曜的日子，在当天是非常适合安葬的。 所以呢，在当天是属于一个入木的一个气，所以第一天呢是不宜去做嫁娶以及入宅的哦。不过，如果是属于要安机械的，或者是要安床，属于旧定位的这一类的，那是非常适合的。好，因此呢，我们在看日子的话，请务必要注意一下。而在礼拜五的部分呢，我们会逢到的是天月德合日。 在当天非常适合做祈福，所以如果在当天呢，也你有适合要做挂招牌的，或者是要做上梁的，都蛮适合的。而礼拜六的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，同时也逢到了天马入宫，因此大部分的事情呢，老师建议都暂缓一下会是比较好的，啊，不要急着在当天去执行。 礼拜天的部分，我们会碰到的是大偷休日。家中的房子如果有小型部分要去做消修缮啊，要做敲敲打打，移动部分的家具都可以在当天去做执行。以上是这周的这个日课吉凶啊，大家不妨可以参考一下。接下来让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属羊的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜，你们的财运也相当的旺盛，尤其是在执行业务上的部分，也是非常的顺遂的。不过，老师要提醒你，千万不要太过于羞涩的去表达，因为其实你的能力是很强的，可是你却太不敢去面对，或者是。 不敢去把自己的产品给表现出来，啊，有些东西呢，我们是呃做一些事情的时候呢，就像是想要鸭子去划水，是要在台面下去进行的；而有些事情呢，我们是像要敲锣打鼓哦，是要噪声式的，那它才会有一番作为哦，才能够达到我们这种就是呃。 事半功倍的效果。那本周的这运势王呢？这三个生肖的朋友呢？你们要达到这样的效果的话呢，就必须要轰轰烈烈的，必须要让大家都知道。要知道的方式呢，就必须要推销，要推广哦。所以说，不要怕去做广告，去做行销哦。也不要面子薄，如果面子薄的话，你就会枉费了你这一周的好运势喽。 所以，以上这三个生肖的朋友，请多多运用这周的好运，来把自己推出去。再来，让我们来看一下当周的运势啊，个别生肖又有什么需要注意的地方吧。首先，第一个生肖是属老鼠的朋友，老师奉劝你在当周务必要低调行事，而且在这一个礼拜要留意的天数，分别有星期二以及星期三。 属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，尤其在晚上的时候，老师不建议你加班哦。可以的话，早一点回家休息，闭目养神，对你来讲会是比较好的，也比较少会有文书上的一些错误。再来就是我们属牛的朋友了，属牛的朋友在这一周呢，会觉得比较有气无力的，因为你太多的时间都花费在抱怨上面了。 与其抱怨，不如把这个精神呢花在执行力上，对你会是比较如意的哦。而且属牛的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期三以及星期四。除了你在做事情太多的抱怨之外，周边的人也很容易对你的负面磁场频有说辞，所以不如转换一下心情，也让你周边的人不要跟着你一起毛躁起来哦。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友，在这一个礼拜呢，需要有认同跟协助，也就是你必须要知道，一个人的力量跟一群人的力量所能够达到的事情是不一样的。如果你能够学会借力使力的话，个人的认同跟一组人被认同其实都是一样的，不如让大家一起享受这个丰厚的果实吧。 所以呢，让大家认同一起，大家会比认同你个人，所以不要太过于的强调个人主义哦。这个礼拜是属于团结，啊，也就是我们要团队合作的一周。属老虎的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜，老师建议你必须要坦诚以对，不论是在两性关系里面，或者是在工作上面。 或是在家庭里面的关系，如果有不开心的事情，又或者是说有，呃，在工作上面你有觉得是不对的，我们都必须可以把自己真实的心情哈，或者是想法，好了，建议把它表达出来，不要去马后炮，对你会是比较好的。坦诚以对是这个礼拜属兔子的朋友应该要做的事情，因为你可以避免很多事后。 会发生的一些争执。那兔子的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜务必要先声夺人。这先声夺人呢，大部分是用在业务上面的，而不是让你在吵架的，只是要让你处于优势啊。但是并不是要让你去过多的夸大其词。 所以，请你在做这件事情的时候，也要注意你的言辞，不能够太过的浮夸。那属龙的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期六，老师会建议礼拜六是属于你必须蹲在家里休息，好安心养生的一周哦。外出的话，比较容易呢会有血光，好，所以尽可能呢待在家里会是比较好的。如果必须出门的话，请务必要注意。 行走时或者是行车时的一个安全会是比较理想的哦。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友在这个礼拜呢，是属于等待机缘的一周。这个等待机缘呢，代表是你需要贵人来扶持你一把，或者是需要有人来推你一把，甚至是给你建议，让你灵光乍现。因为这个礼拜你是属于比较想不到法子，哈，会比较像陀螺自转，找不出门路。 所以这礼拜老师会建议，与其一直闷在那边，有的时候不如多跟人家攀谈一下，可能你就会忽然开窍。好，所以呢，在等待机缘来的同时呢，也务必要注意一下，属蛇的朋友，您在这个礼拜要留意的天数是星期天哦。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于关爱有加的一周。这个关爱有加呢。 可能来自于你给予别人，也有可能来自于别人给予你的。那不免你就会觉得有点压力了，因为这个关爱可能来自于是一种催促，你的进度到哪里啦？你完成度到哪里啦？毕竟已经是月中了嘛。所以呢，如果您的业绩还没有到位的，又或者是感情上面你一直觉得冷落了对方。 然后对方却一直在关心你的时候，那你请你记得也要给点 feedback 回去，好，或者是说您的进度有落后了，工作上，那我们就务必要赶紧的催促自己，赶快把下半个月的进度补回来，这样才不会让自己在月底的时候太难堪哦。属马的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期一。 下一个生肖呢是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜容易进入一个意兴阑珊的一个状况，这属于就是可能气候的变变化，总是气温呢上上下下的，就会让你感觉蛮惰性的啊。这惰性又让你想瘫在那里，什么事情都不做，但是事情并不会自动的完成啊。所以属羊的朋友还是别懒了，赶紧。 振奋起来，把该完成的事情完成喽。这个礼拜属羊的朋友，务必要留意的天数呢是星期天。再来，下一个生肖呢是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友，在这个礼拜是属于水到渠成的一周。大部分呢，你想要做的事情，或者是你想要确认的模型啊，或者是样品啊，很多事情在这个礼拜几乎都会有一个样子出来了，或者是有一个成果出来了。 那你会蛮满意的，那也希望属猴的朋友呢，呃，必须呢要赶紧的去落实你想要做的事情，因为在这个礼拜呢，基本上，呃，是可以很稳扎稳打的去完成或去实践你想做的事情哦。这礼拜属猴的朋友运势很旺，不过要留意的天数是星期三，因为是一个转折点，也就是你要去做一些不管是做定价或者是定案或者是签约的事情。 都要务必特别的小心，因为它可能会是决定性的一个关键，成败的关键。再来下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一个礼拜是属于进退为难的一周，啊，本来认为有应该是要有所进展的，啊，却好像卡住了。但是呢，已经进度到了一半，你又不知道该进还是该退，这时候该怎么办呢？好，钱在烧。 人在跑啊，该怎么办？手机的朋友，请你运用一下你的智慧啊，好去评估一下啊。有的时候止写也是一个方法哦。那要留意的天数分别是礼拜二跟礼拜五那不妨多看一下报表跟数字。有的时候不要用单方面用想的，因为数字会说话。这些是比较实际的啊，报表呢也可以告诉你更实在的市场是什么样的状况。 好，那你就不会因为个人的情绪问题呢，那影响了你的实质判断。下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于事事顺畅的一通一周哦。那顺通的一个状况呢，代表你在做任何的决定啊，或者是呃思维啊，或者是在呃工作上面啊，大部分的事情都是蛮顺畅的，也蛮顺利的，啊执行上也不会有太多的问题。 所以在这个礼拜，基本上你没有什么要留意的天数，你可以很稳稳当当、很平顺的过这一个礼拜。所以老师也建议属狗的朋友，在个礼拜很旺的状况下，手气也不错，不妨呢记得把你的那个对下你的那个奖哦，比如说我们的那个发票，或者是说呃可以去买几张那个公益彩券啊。那属狗的朋友，这个礼拜手气应该是蛮旺的，可以中点小偏财。 再来最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是不宜出手的一周。什么叫不宜出手？不关你的事，不要介入，不是你的问题，不要去过问，不要呢把你的想法去介入别人的事情，尤其是私事。为什么呢？因为鸡婆在这个礼拜对你来讲准没有好事，所以不要出手哦，哈。 那再来就是，如当你想要去帮别人的时候，你就会发现你有被你又有什么事情要开始做了，那你就会没有办法同时执行，那你会两边都不讨好哦。好，所以属猪的朋友在这个礼拜不要出手，不要急迫。好，这是老师给你的劝言，还有要留意的天数是当周的星期一以及星期六。 接下来让我们看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属龙的朋友；第二名呢，是我们属蛇的朋友；而第三名是第一名呢，是属马的朋友。先恭喜上榜这三个生肖的朋友。在这个礼拜呢，老师也会特别提醒这这几个生肖的朋友呢，因为呢，你们在感情上面呢，啊，如果你的对象呢是属于有年纪差的。 比如说，呃，女方跟男方，女方的年纪是比较大的，好，那或者是说，呃，男方的年纪是比较小的，小鲜肉，好，这些，或是男方年纪很大，女孩子年纪非常小，可能差了一两轮的，类似这样的一个状况。 如果是属于这样的一个恋情，到底能不能够有所开花结果呢？很多人会不看好，因为人家会觉得你们就是不是属于通俗的那种，嗯，正常的，也不能用这样去正常去定论何谓是正常的恋情。但是呢，我必须说，如果是属于这样的恋情是没有关系的。为什么呢？因为不管你们的双方的年纪差异是如何。 一样，你们都会互相的照顾对方，也会互相的体贴。好，所以是说，这段感情一样会是升温的状态。只要你们肯对用真心去对待对方，那这样子就是足够的了。好，那如果你们不是属于这样类型的，也是一样可以值得去经营的感情哦。好，以上是我们当周的这个运势周报。 喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有务必帮老师分享出去，让更多的人看到老师的运势周报。我是精灵老师，需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，或是透过官网订阅老师的频道。我们下周再见喽，感谢您的收看，拜拜。